Invece adesso stiamo vedendo una mostra sull'ultima cena in questo bellissimo stabilimento eh, della congrega, del congrega Santa Maria del Rosario. E eh, ringrazio di cuore, scusate a volte l'italiano <laughs> mi salta l'espagnolo. Ringrazio di cuore il patrocinio morale del comune di Fisciano eh, rappresentato per il sindaco dottor Vincenzo Sessa e al parroco di questa bellissima eh, chiesa. Il parroco, il parroco Antonio Romano, eh, scusate. Ok, aquí, eh, qui vediamo 13 quadri che si ra rappresentano eh, l'ultima cena interpretata da me. 12 quadri appartengono alle mm, opere classiche, eh, un, po', un po' sconosciute per la maggioranza della gente. Sono presi di affreschi, mosaici e miniature. Non son tu, non, tutte le opere non sono italia, di autori italiani, alcune sono francesi e al, eh, qualche, alt qualche altro tedesco. La mostra la chiude una opera mia che è stata iniziata nel 1999 e finita nel 2005. Esecutata, esecutata da molto tempo, che chiude infatti la mostra che progetto che si è generato 14 anni dopo. Tra i quadri, eh, la, i primi, perché vanno in ordine per secoli, stanno fatti tinte in olio, la tecnica è olio su tela e altri per la premura che avevo di fare questa esibizione l'anno scorso, esibita giusto a Ercolano, mh, mm, ho dovuto cambiare all'acrilico, ma nessuna delle due tecniche è migliore dell'altra. L'acrilico si lascia esprimere tal quale come si lascia l'oleo, tutto va in, qua in quanto alla capacità di saper usare e manipolare la materia. Abbiamo fatto pure la possibilità di un'installazione con un tavolo grandissimo, e 12 piatti più Gesù. Sfortunatamente in questa mostra non l'abbiamo potuto includere per lo spazio delle panchine. Io mi auguro che in un possibile futuro questa mostra possa camminare abbastanza nel territorio italiano perché se pretende con, con la, la mostra far conoscere queste opere dei bravissimi italiani e eh, l'idea era modernizzare appunto questo territorio tema ricorrente ogni anno nella nostra cultura occidentale che la maggioranza è cattolica anche visibile in altre religioni, la ultima cena.